Próxima segunda, sete e meia da noite. Meu amor, eu tomei as joias mágicas da Guardiã. Nossa vitória está quase completa. Tenho quase todos os miraculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo. Lulu Fluff Metamorfose Dupla! Flag, Flub, combinar! Esconder garras! Vocês nunca vão pegar o Pirápolis! Isso. Tem a maneira de consertar a joia mágica para Emily nunca ficar doente usando ela. Só tem que dar o pendrive para si mesmo. Emily. Faça a escolha certa. Não é tarde demais. Está na hora de reescrever a história. Assista esse episódio duas vezes seguidas.